Mutar Camiños naceu co desexo de experimentar coa creación artística contemporánea desde a colectividade e nas áreas rurais de Brión, Vedga, Teo e Ames. O seu desenvolvemento foi unha aposta por descentralizar os recursos culturais habitualmente destinados ao contexto urbano e unha defensa das prácticas artísticas desde o comunitario. Claro, é que a idea de transmutar camiños comezou no 2019, que nos ia dicir a nós que en 2020 ia haber unha pandemia mundial. Se mo contan antes, non mo creo. Porén, no contexto do COVID, as cousas non foron tan sinxelas a como estábamos acostumadas que foran. Tivemos que aprender a compartir espazo e tempo de moitas maneiras diferentes, e o virtual volveuse imprescindible. Se algo podemos rescatar do 2020 é a capacidade de reinventarnos día a día con resiliencia, transmutar camiños é un bo exemplo diso. En contacto casi diario coas artistas e colectivos implicados, atopamos novas formas de traballar conxuntamente a pesar das distancias de seguridade e dos quilómetros que nos separaban. canto foi posible reencontrarnos, non dubidamos en compartir novos espazos e transformar as nosas ideas en proxectos tansibles. certo é que por primeira vez dubidamos. A cultura comunitaria en tempos de Covid parecía unha utopía, pero ao final lográmolo. Catro accións artísticas colectivas para tentar mudar as perspectivas sobre o noso contexto. A desolación oculta o consumismo, que desvelan datas como as do Nadal, As ideas preconcebidas sobre quen forma parte da nosa veciñanza e a quen consideramos allea, o impacto do ser humano nos espazos naturais e a influencia destes na nosa vida, e a invisibilizada pegada na identidade colectiva da memoria e presente das nosas maiores. catro accións artísticas que transmutaron en novos vieiros.